ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ମହାନ ଦେଶଭକ୍ତ ତଥା ବିଶ୍ୱରତ୍ନ ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଅମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାଗଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବନମାଲ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଜିଆର୍ଏସ୍ ଶ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ବେହେରା ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଶ୍ରୀ ଡାଳମଣି ସାହୁ ପିଇଓ କର୍ମବୀର ତାଣ୍ଡି ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟା ବନିତା ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଡକ୍ଟର ଅମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ପରେ ପରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ତଥା ଗୁଲକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକନାଥ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଆତ୍ମାଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଚିକା ଗୁଡ଼ିକ ନଥିବାରୁ ଦିଦିମାନେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଓ ଶେଷରେ ପିଓ କର୍ମବୀର ତାଣ୍ଡି ସଭାକୁ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଡୁଙ୍ଗୁରପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଗରିବ ପରିବାର ରହିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ରହିଅଛି ସେ ପୁଣି ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆଜି ବେଲପଡ଼ା ଜନକଲ୍ୟାଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ପରିବାର ସହିତ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସହ ପନିପରିବା ଓ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି କାମକୁ ଦେଖି ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସୁଦାମ ବୁଡ଼େକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର